હવે જે ખેડૂતો કપાસ વેચવા માંગતા હોય તો સારા કપાસના ભાવ એકવીસોથી લઈને ચોવીસોને આસપાસ બોલાતા હોય છે ને જો હલકો કે મીડિયમ કપાસ હોય તો તેના ક્વોલિટી મુજબ તેરસો પચાસથી બે હજાર પચાસ રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે તો ચાલો જાણી લઈએ આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે સાવરકુંડલા સોળસો સાઠથી ત્રેવીસો ને દસ મહુવા ચૌદસો ચાલીસથી બાવીસો ને અઠ્યાસી જામજોધપુર સત્તરસો પચીસથી ત્રેવીસો પિસ્તાલીસ ભાવનગર તેરસોથી બાવીસો ને સાઠ રૂપિયા બાબરા સોળસો પચાસથી પચીસો મોરબી સોળસોથી એકવીસો ને અડસઠ હળવદ સત્તરસોથી એકવીસો તળાજા ચૌદસોથી એકવીસો ને પંચાણું રૂપિયા બગસરા સત્તરસોથી ચોવીસો ને પાંચ ઉપલેટા સત્તરસોથી ત્રેવીસો ને પંચાવન માણાવદર સત્તરસોથી બાવીસો ને પંચ્યાસી ધોરાજી ઓગણીસો છવ્વીસથી ત્રેવીસો રૂપિયા વીંસ્યા બે હજારથી બાવીસો ને વીસ ધારી પંદરસો ત્રીસથી સોળસો ને પાંચ પાલીતાણા પંદરસો પચીસથી બાવીસો પચાસ હારીજ પંદરસો પચાસથી ઓગણીસો એકાવન રૂપિયા ધનસુરા સોળસોથી ઓગણીસો પચાસ વિસનગર બારસો પચાસથી ત્રેવીસો ઓગણચાલીસ વિજાપુર સોળસો એકવીસથી ત્રેવીસો સાઠ કુકરવાડા પંદરસો સિત્તેરથી બાવીસો ને તોતેર ગોજારિયા અગિયારસોથી એકવીસો ને પચીસ હિંમતનગર સત્તરસોથી એકવીસો ને ત્રીસ માણાવદર એક હજારથી ત્રેવીસો અઠાવન કડી અઢારસો એકથી એકવીસો ને પચાસ પાટણ અઢારસો પચાસથી એકવીસો અઠ્યોતેર સિદ્ધપુર અઢારસો એકાવનથી ત્રેવીસો ઓગણત્રીસ બેસરાજી પંદરસો દસથી સત્તરસો છેતાલીસ ગઢડા સત્તરસોથી ચોવીસો ને પાંચ વિરમગામ ચૌદસોથી ઓગણીસો પચાસ સણાસમાં અઢારસો સાસઠથી એકવીસો અગિયાર ઉનાવા એક હજારથી ત્રેવીસો ને આડત્રીસ સતલાસણા સત્તરસો પચાસથી ઓગણીસો ને પચાસ આંબલિયાસણ આઠસોથી ઓગણીસો ને એકસઠ રૂપિયા